to a place that feels like home. Já recomeçou? Eu não sabia se já tinha recomeçado ou não. Ah, esses momentos são tão bons, cara. É. The park looks fun to explore. tá bom? Kayak. If not for paddling, kayaking would be super relaxing. <laughs> Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. Okay. Plaqueta. Sorry about leveling all your mountains. Here's a bench. Cortesia do Comitê de Embelezamento de Raven Springs da mineradora Typhoon. Ok. Pisca, pisca. Feels so weird to be preparing for a celebration. Ok. Observador oh, de pássaros. Sorry. You're fine. Where are you hiding, my feathered friend? Please, I need you. Is she looking for a bird? Maybe I'll keep an ear out. Cool binoculars. You bird watching? <laughs> yeah, I'm trying to win a contest. Oh, good luck. Thanks. Nice. Caraca. I feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world. But I'm not in the fucking mood. Ali tem pessoas. You're writing a novel? Since when? Namorado escritor. I just started. I have Eita, no idea what if I die tomorrow. Just like that guy. What have I done with my life? I don't have any easy answers for that. But that wouldn't start until summer. What's the rush? I... happens to cerveja. Pô, tô I haven't been a bartender long, but I'm pretty sure these are supposed to stay in the bar. Escultura da árvore. Olha o Ethan lá atrás. This is cool. In a Wicker Man sort of way. <laughs> tá, deixa eu ver aqui. Escultura de árvore. I don't think this whole town is a pagan cult, but I can't rule it out either. <laughs> né? Tem um rapaz do jornal. Triste. Ah, this is awful. He was so young. He must be reading about Gabe. The Rocky Mountain Gazette, Heaven Springs, upcoming council vote. What you need to know. Ah, que ali do, bem na parte do Gabe, eu não consigo ler. Investigation into accidental death ongoing. Ou oh, a investigação está em andamento. Investigação sobre uma morte acidental. Caraca, velho, por um momento parecia a, a Rachel, dude. doido. Sem <laughs> zoeira. Eu comecei a me aproximar, ué, porque a Rachel não tinha morrido, dude. Escultura de árvore. At this point, I wouldn't be surprised if the Spring Festival ends with a ritual sacrifice. ok. Tá. Deixa eu ver o Ethan. Mulher. He looks so alone. Eita. Everyone needs to stop telling me it's okay. It's not. Fuck. Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. But for Ethan. Novo diálogo desbloqueado. Vamos falar com ele então. Hey, buddy. Hey, Alex. Não, não vou falar de estar bem. Quer conversar. Do you Want to talk about it? I'm fine. Ué? Não é tu que tá dizendo que, que é pra parar okay. de falar que tá bem? Definitely not fine. É? Para de falar que tá bem. Quer conversar? Tô bem. Não entendi muito bem, mas tá bom, né? Não, se bem que faz sentido, na verdade. Por causa do, do sentimento, pá. Tá. Uh, Steph Jean Grey, estou preparando uma nova aventura para Raven. Fala comigo no privado se quiser participar, você quer? Ah, será que é LARP? Julia Crowley, qual é a próxima loucura que nos aguarda? Fala no privado e descubra. Hector Gonzalez, seja lá o que for, tô dentro. Nice, a mestra de RPG aí. Ai, velho, mestre de RPG. É eu me simpatizo muito com a época, também sou mestre de RPG. <laughs> Ué, manda hora né, mestrar, velho. É muito legal. Eu me diverti mais mestrando do que jogando, sinceramente. Mas os dois são bons. Cesta de golfe de disco. What if I'm secretly a total prodigy at disc golf, but never had the chance to find out? Probably for the best, honestly. <laughs> ok. Não que jogar RPG seja ruim, tá? Ah, ali, ok. Não que jogar RPG seja ruim, tá? Todos, ambos são bons, mas eu prefiro mestrar. Pássaro. Olha. É? I wonder if this is the bird that woman is looking for. Maybe I should let my binocular friend know. É, eu vou dar, vou avisar ela então. O problema é que se eu aviso ela vem pra cá e não é o pássaro, tá ligado? Mas eu vou lá falar com ela. Vai que... Se o jogo me der essa opção, né? E aquele vassourando ali é meio diferenciado, então. Aí, mina! Ow! Ow, ow! Ow! There's a huge bird over by the wall. Seriously? That might be my hawk. Thank you. Ah, deve ser mesmo, porque ele parece um falcão. Quero seguir ela pra ver se tem alguma coisa mais. I used to babysit Ethan when he was little. Caraca. Eu quero ver se, se tem alguma outra coisa pra, pra acontecer aqui. Alô? Ele tá, ele tá ali, senhora. Senhora? Ele tá ali, ó. Senhora? Alô? Ele tá ali, ó. Oh. Tá bom. Não entendi não, mas ok. back then, the only people dying in mining accidents were miners. Faz sentido. Mas, ó, inclusive esse cara é babá do, do... Ah, babá do Ethan, ok. There's literally nothing I can do for Ethan. I feel so useless. I've been there. Calma aí, doido. Plaqueta. I always figured mining was dangerous. But damn. memória dos oito mineradores mortos no desarmamento da mina Teller de 1897. Eles se foram, mas nunca serão esquecidos. Pike. Pike's really had his work cut out for him these last few days. Sempre bom olhar as emoções antes de falar. Game was too young. Just too young. Porque vai que libera coisa nova. Hello. Hey, Pike. Opa. Hey. Um, how you holding up? Fisher better. Guess I've been better. Yeah, right. Dumb question. Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Yeah, that's what everyone's been saying. And, uh, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. Eu preciso de tempo. Não causar ninguém ainda não. I think I'll be ready soon. Yeah. Yeah. No rush. Beleza. Vamos seguir. O que é isso aqui? Brown Bear Diner. This location gets all the foot traffic. And word around the water cooler is the mining company is about to expand. More jobs means more customers for you. Oh, customers here are a lot nicer than in Denver. Never been to Denver, but I guarantee they're nice here. Thank you. It's very unlikely that anything with Typhon will change. They've been the largest employer in Haven for decades. Yeah. Okay. Yeah. Nothing do says festive like three exclamation points. Exatamente. Celebre Haven. Celebre Primavera. Festival de Primavera. Patrocínio CIA Mineradora Typhon. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Consigo ver. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Eu tô perto Ah, tô. Ah, tá. Mas eu não vou agora, Traders, Cold Mountain Traders. Eita. Want to do something together next week? Sure. I have tá, vou vir aqui depois, porque eu tô na rua principal por enquanto, depois eu vou nos, nos uh, class? Uh, maybe? It's fine. I love being on hold. I love this song. Yikes. <laughs> Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Sim, eu vou depois, Alex. Tá. Aqui é floricultura. Still haven't found Mac. Jed suggested I check the flower shop. Tá. Pra cá tem como eu ir? Porque parece muito aqueles... Exatamente. É o que eu ia falar, parece muito aqueles lugares onde não dá pra ir. Tá, agora eu vou voltar por aqui. I don't get it. Do people just not want ice cream anymore? I looked over the budget. If we only open three days a week, we'll be able to scrape by. Is that it? Are we always just losing our business? But it's like everything's a joke to him. She must feel so alone. Things will get better. Pirate have to keep up a brave face for Angela. She loves our store so much. He must be exhausted. Hope they figure it out. Words taste. Good. Not like nothing says festive. Ah, really. Three exclamation points. Steph asked me to pop by the record store if I had time. Raisin harder. It's surprisingly addictive. Ah, se cadastro discos, então ainda não. 29, um eita, tá quase. Tá. Seguir em frente. Treasures of Tibet. Postum? One doctor had me try meditation. I always just fell asleep. Benefícios da meditação: melhor equilíbrio de chakras, aura mais saudável, redução de pressão sanguínea, melhor qualidade de sono, meditações guias oferecidas segundas e sextas às 7 às 19, 8 dólares. Sinos de vento. Wind chimes. The original jam band. bear outfitter. Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Não entendi. Peraí, Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Ah, tá, entendi. Agora entendi. Eu li, eu li até procriação, fiquei aqui. Achei que tinha alguns passarinhos, pombo ali em cima. Ô, louco, olha esse carro aqui, doido. Olha Tragically, só. Now isn't the time to check out the rest of Haven. Tá bom. Opa, então eu dei uma saída para comer, para almoçar, porque já é 3 horas da tarde, né? E eu não tinha almoçado ainda, mas estamos voltando aqui. Tá. Agora tem que ir pela parte do meio e eu vou dar umas investigadas nos bequinhos que tem, né? Eu já passei por lá, já passei por aqui e opa, forceu o Insert epiphany about new beginnings here. <laughs> Justo. Tá. Deixa eu ver se eu não vejo nenhum objeto. Não. Opa, minerador. We have a right to know what's happening to our jobs. You guys don't think anything's ah. really gonna change, right? It's hard to say. Excuse me. It's bullshit tight for eight years of my life, and they can't give me back one simple answer about my job. Typhon doesn't give a shit about anyone. It's exactly. Hard to say. Yeah. Okay. Because they won't. Excuse me. Bullshit. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Tá, calma aí, ainda não. Opa, eu vim com raiva aqui. Aventureira. It's not your fault. Why should one accident close all the trails? What a wasted vacation. Yes. We're all suffering here. I think the trails will be closed for a while. Someone died up in the ravine. Steph asked me to pop by the record store if I had time. Cássio depois. Garota no banco. Triste. Oh. Might be a good time to check out the dispensary. Oh, caramba. Dad said Charlotte wants to talk to me. Ah, qual é a Square Enix? Oh, it's that guy's sister. I feel so bad for her. Tá. Ah, beleza. Então vamos ver. Eu vou passar primeiro na... Steph asked me to pop ah, tá, peraí, eu não... if I had time. Tá bom, calma, calma, Alex, calma, calminha, calminha. Eu já vou. Vamos passar primeiro aqui, porque aqui tem um lugar. Ah, se eu ver alguém da missão principal, eu também não, não, vou, não vou chegar muito perto, não. Tipo, sei lá, se ver o... Se ver Steph aqui... Por mais que a Steph deveria estar esperando a... Coisa, mas se ver... Se ver o Riley também, o Riley... Se ver o Ryan por aqui, eu também vou passar um pouquinho longe, porque isso significa que é, né? Opa! acontecendo? Oxe, a câmera mudou sozinha. Nossa, que fecharam de flor. Tá, será que aqui é floricultura, mas né? Não tinha isso aqui antes. Não que eu me lembro, pelo menos. Achei <laughs> que dava. Né? Tá. Aqui tem alguma coisa? Não. Tem nada. Tá. Então vou estar lá, tem um bequinhozinho que eu não olhei. Acho que só tem um na, aqui à esquerda que sai nesse lugar aqui. E depois eu vou direto para a Rock Mountain Music Record. Na verdade eu vou por ordem, vou primeiro no, no dispensado. Haven Drips. Might be a good time to check out the disp- I have to imagine Gabe would be amused to know he made it in the newspaper. Gazeta de Rock Mountain. Próxima votação de Conselho de Haven. O que você precisa saber? <coughs> Investigação sobre morte acidental em andamento. Tá. Bora lá. Vamos ver aqui. Amigo e amiga. Não, amigo tá com raiva. Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. That's rough. Hum. Medo. If I tell him I like him, we'll date and then we'll break up. And then I'll lose my best friend. Hmm. Maybe I could help them. Wait, hell no. What am I thinking? This is none of my business. Ah, qual é, tadinhos? Ah, não dá pra ajudar. Mural, olhar. Da hora, doido. Guess they didn't feel like painting the mine. <laughs> né? Riley. Medo. If he's innocent, why is he acting like this? Acting Eita. like what? Maybe I can get her to tell me. Ah, velho, eu não sei se isso aqui vai encadear em uma missão principal, doido. Eu vou falar com a Riley só depois da... Ah, eu não sei. Tá, não, She vou falar com pretty upset. Parece mesmo. Hey, Riley. Oi, Riley. Oh. Alex. Oi. Hey. Mac, Gabe, Leonor, here. Uh, Gabe, if I. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him. So much. He was like an older brother to me. I'm glad he had you. Thank you, Alex. Really. Leonor? You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy. Can I go. <clears throat> That's really sweet. She's the most selfless person I know. She's lucky to have you. Thanks. Mac. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Do you think he's telling the truth about the call? That Gabe never made it? No, I... I it's not that... I... Sorry. I'm really not ready to talk about it. Yeah. I get it. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now scared he did something horrible. Riley, thank you for telling me. You deserve the truth. I gotta run. Eita. There's some stuff I need to do. Okay. We'll talk soon? Yeah. Whenever you want. Mac trying to skip town is sketchy as shit. But I bet I could use that to stoke his fear. If he's innocent, why is he no. acting like this? Sorry, Riley. I don't think he's innocent. Simple but effective. Exatamente. Simple but effective. Portal. What could be back there? Damn. Maybe there's something around here I can use to get it open. Pra que eu vou abrir o portão? Não entendi. This should get that gate open. Pegador de brinquedo. tá bom. <laughs> Ah, beleza. and I cannot stress this enough, ha. Tá, ah, eu abri isso aqui pra nada mano. Ô louco. Beleza então? Acampamento. Somehow, even after everything, I never had to live on the street. I hope this person's alright. Amigo, você não achou o pássaro ainda, ele tá ali, ó. Eu fui ver quanto tava o tempo. Tá, agora sim, vamos passar na, no dispensório. Que é aqui do lado, na verdade, né? Isso aqui, ó. Aliás, vai abri esse, esse portão aqui do, do quê? O que é essa casa aqui? À esquerda. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Gold Mountain Traders. Hum. Mm. Dispensado. Entrar. Bora lá. Oh, sorry. Então, Eita, Daniela. We met briefly. Ah, não, Diane. You're Gabe okay. Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Ela é da mineradora Typhoon, mano. Não tô confiando muito nela, não. Por mais que eu acho que ela não tenha muito envolvimento, sinceramente, eu acho que não é bom. Não, por enquanto, né? Eu tô achando que ela não tem envolvimento. Por enquanto. Vamos ver o que vai dar com as investigações que tu vai apontar. Assim, é porque tá tudo indicando que é o Mac, mas não é o Mac. Não é o Mac. Ele pode estar envolvido, pode, mas eh, não acho que seja ele. Ok, isso. Essa lógica é meio, meio errada, né? Mas o quê? Charlotte? Alex, hey. Jed said you wanted to see me. I just wanted to see how you were doing. Uh, ah, muito ocupada. I've been trying to stay busy mostly. Yeah. Distractions help. How okay. about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. He does seem distant. He practically just lost a father. He's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. Ah, foi aqui o diálogo que eu liberei. Mostra para ele que você tá sofrendo também. É isso aí, He's a pretty insightful kid. He knows how much you're hurting, even when you try to hide it from him. Instead of trying to be strong, maybe the best thing you can do is show him that it's okay to hurt. That's really helpful, Alex. Thank you. Yeah, nice. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death. Oh, Gabe. Is Gabe. What is this? An affidavit. From Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges. Eita. In exchange for a payment. Ah, então eles fizeram alguma coisa errada mesmo. Então tem alguma coisa aí por trás. Eles não iam fazer isso se não tivesse... Que suspeito. That's so shady. Why would they be offering you money Exatamente. if they didn't do anything wrong? They say it's an offer of good faith. Mm-hmm. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... What would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Ah, velho. Ah, mano, eu não quero que ela recuse a oferta por mim, tá ligado? Porque, tipo, ia ajudar o Ethan, tá ligado? É um bagulho pro Ethan. Pior que se o Ethan descobrir que ela aceitou dinheiro pra isso, o Ethan vai ficar muito pistola, velho. Eu vou pedir pra recusar, mas não por mim sim pelo Ethan, na verdade. Porque eu pensei, ok, o dinheiro ia ajudar o Ethan, mas se o Ethan descobrir, ele vai, vai não vai ajudar nem um pouco. Então vou pedir para recusar. I don't think you should sign it. I'm sorry. I know it's hard, but you can't let Typhon buy you off. Gabe made that call, and I'm gonna prove it. I just... I need some time. Thanks for being honest. Ah, if they're willing ela. to pay Charlotte to keep quiet, they're definitely hiding something. Exatamente. I really appreciate you stopping by. Feel free to take a look around if you want. Ah, você falou na minha língua. Yeah, Explorar. Narguile. Wonder what it's like to have I do my drugs out of a glass sculpture <laughs> type of money. Any day at all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Sociedade Histórica de Raven Springs, Sanatório Qual Feather. Construído em 1919, o Sanatório Qual Feather encerrou uma história de sucesso em 1927, sob a direção de Dr. Martin Kellogg. Mais de 500 pacientes com influenza, com influenza e tuberculose foram tratados e curados. Tá. Quadro de avisos. I could totally paint that. I just don't want to. Andarilha da Montanha, renderizações por Charlotte Harman. Compareça à Galeria Paradoxo no dia 3 de março, sábado, às 8h30, para conferir uma exibição de obras de artes selecionadas. selecionadas. Serviremos bebidas. These are my kind of discounts. Dispensário Dragão Prateado, 30% de desconto no dia do seu aniversário. Traga a carteira de identidade. Dispensário Dragão Prateado, 15% de desconto em itens cosméticos. Se você estiver disposto a compartilhar, se você estiver disposto a compartilhar. Dispensário Dragão Prateado, 10% de desconto em qualquer compra se você recitar uma poesia durante o pagamento. a little steep, but can you really put a price on a kid's dreams? Ethan Harmon, a venda, mil dólares, ok. Que da hora. Nice contribution, Gabe. Gabe esteve aqui. Gabe. <laughs> Justo. Tá. Revistas. God. Put some clothes on. A revista Maria Joana. Teste este novo truque para conseguir flores grandes e volumosas. Onda sequinha, como saber se você está comprando uma aqui? Por quanto tempo o THC realmente fica no seu organismo? Qual é o vaporizador para você? Confira esse guia de compra. Caraca. Que isso, doido. Boletim informativo. Blows my mind that Charlotte's been running the dispensary this whole time. I couldn't even leave the apartment. Haven Springs, Colorado. Informativo Silver Dragon. Oi pessoal, como vocês já devem saber, eu perdi uma pessoa muito importante recentemente. Os últimos dias foram bem difíceis para mim e para o Ethan, mas a gente está dando o nosso melhor para manter a cabeça erguida. Muitos mandaram mensagens de apoio e carinho, e isso foi incrível. Nem sei como agradecer. Vou tentar abrir a loja por algumas horas todas as tardes, mas as coisas vão ser meio esporádicas pelas próximas semanas. Peço desculpas pelo incômodo e agradeço de antemão pela paciência. Da sua fornecedora é predileta Charlotte. Lista de When setas. A, Eu não ser que são setas. Dragão prateado, lista de setas. Sativa. Euforia azul. Uma sativa forte e eufórica para estimular a criatividade. Stairway to Heaven. Led Zeppelin? Led Zeppelin? Acho que é. Uma onda leve e gostosa. Já parece. Já prepara as <laughs> Mano, não tem como levar esse lugar a sério. Indica. Uh, é, Sublime Púrpura, uma índica relaxante que alivia as tensões do corpo e da mente. Sandman. Metálica. Uma cepa com alta concentração de CBD para relaxar tanto o corpo quanto a mente. Híbridas. Etérea. Uma, varia... uma variedade forte híbrida de sativa para restaurar o equilíbrio entre o pop e a alegria. Onda intergaláctica, uma variedade forte, uma variedade forte híbrida que mistura euforia e relaxamento. Intergaláctica válida. Então. Stairway to Haven. Believe it or not, Gabe named that one. Oh, I believe it. Stairway to Heaven. Escultura.